Thank you. Gucci Gang. Oh. That's it yeah. right now, t Low pump. Yeah. Gucci Gang. Oh. Oh. Yeah. Big, big head on the beat. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Les bateaux, ils viennent du bout du monde, apportant avec eux des idées vagabondes, reflet de ciel bleu, de village, traînant à parfum poivré le paysage que lui que nu sur les plages. Moi qui ai connu toute ma vie que le ciel du